Mau bikin telur kukus selembut sutra, telur kukus ala Jepang dan Korea. Bahannya cuma telur doang, bikinnya gampang banget. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. ini makanan favorit anak-anak. Hmm, enak dan lembut banget guys. Hmm, yummy.